Если наберется 20 лайков, всем, кто поставит комментарий, я сделаю арт на заказ. Бесплатно. Это акция. Она будет длиться, но думаю, неделю.